Então, o Tsuru surgiu na verdade uma grande brincadeira. A gente adorava comer sushi, os nossos filhos, a gente estava na época com as crianças pequenas, eles também gostavam, e a gente acabou começando a fazer sushi em casa. Eu pedi para um amigo nosso que ele é casado com uma menina descendente de japoneses, que a mãe dela faz sushi é, para a comunidade japonesa de Foz do Iguaçu, para quando eles têm os casamentos, batizados e funerais, eventos muito específicos, e mesmo para quando os japoneses vêm do Japão passear em Foz do Iguaçu, é a mãe dela que faz as recepções e tal. Então eu fiquei encantado, eu disse, pô, eu não, não vou estar tá aprendendo com uma pessoa que não sabe fazer. Pelo contrário, vou estar tá aprendendo com alguém que tem um conhecimento realmente legal. Eles realmente são japoneses. ela começou a me ensinar e tal. E nessa busca eu comecei a fazer sushi para os meus amigos aqui em Rio Negrinho. Fazendo sushi com os nossos amigos, é, eu ligava para todo mundo e dizia, ó, oh, vou fazer sushi amanhã, quem quer? Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Todo mundo rachava o material e eu produzia o sushi em casa e entregava na casa de todo mundo. Quem já fez sushi em casa sabe, gente, fazer sushi para uma pessoa ou para 100 pessoas é praticamente o trabalho o mesmo, muda muito pouca coisa. Daqui a pouco eu comecei a. Esses meus amigos começaram a dizer, cara, mas tem que fazer alguma coisa pra nós ir. Fazer alguma coisa pra nós ir. foi atrás de alguém para treinar as meninas, porque a gente nós sabíamos fazer, mas a gente queria alguém para ensinar a nossa, começar a formar uma equipe. Então a gente foi atrás do seu Arimura, que é o cozinheiro do consulado do Japão, porque eu queria descobrir alguém que vendesse peixe. Como que eu vou descobrir onde é que eu vou comprar peixe bom? Cara, <laughs> se o cozinheiro do consulado do Japão não souber me dizer onde é que eu compro peixe bom, ninguém mais vai saber. Aí eu fui bater lá na porta do consulado do Japão. E aí eu conheci o seu Arimura, que era o cozinheiro do consulado do Japão, e o seu Admura aceitou vir pra cá, não só me ensinou onde comprar peixe, como aceitou vir pra cá me ajudar a treinar as meninas. Então eu trouxe o cozinheiro do consulado do Japão e o filho dele, o seu Admura Takashi, pra cá, e eles treinaram a nossa equipe pra gente chegar no padrão de sushi que a gente tem hoje. tem muita história para mostrar para o pessoal de fora, assim, né? Mesmo a gente que mora aqui, cada pouco escolhe uma história diferente, né? Ou lugares diferentes que a gente não conhece ainda, tem, tem bastante, a gente ainda não foi. A questão de trazer o, sushi para Rio seria também para fazer algo diferente e para oferecer para o pessoal também, né? Para não ser algo só assim de cidade grande, né? Até tem quem vem de fora também, poxa, Rio Negrinho é pequenininha, é pacata, mas tem sushi. <laughs> no começo mundo achava meio louca essa história de a gente não sushi aqui, né? Tipo assim, a gente ouviu muita crítica que não ia dar certo. Quando a gente para, gente tem que desenvolver o que não tem, né? Procurar algo novo, trazer algo novo para a cidade, a cidade onde a gente está morando. Né? Tenho certeza que vocês vão comer o melhor sushi da região, né? é simples, mas é de qualidade. tenho certeza que não vai ficar marcado para vai Gente, eu queria aproveitar o ensejo da Tatiana convidando vocês para realmente virem para cá, virem conhecer Rio Negrinho. Se vocês não vierem aqui no sushi, eu não vou ficar chateado com ninguém. Eu acho que é importante que vocês venham sim para nossa cidade, venham conhecer esses lugares maravilhosos que a gente tem aqui veja essas belezas naturais, essas belezas históricas. Aproveite esse dia assim para a nossa gastronomia. Se vocês puderem passar lá, conhecer a locomotiva, a nossa cervejaria, vocês também serão bem-vindos. Passem a conhecer o Dallas, passem a conhecer o Café no Bolo, passem a conhecer todos os lugares possíveis da nossa cidade, porque eu tenho certeza, vocês vão se surpreender com o Rio Negrinho, gente. Obrigado a todos.